Niekoľko mesiacov po uvedení nového Volvo XC60 na trh sme plánovali post-launch online kampaň so zámerom zvýšiť povedomie o modeli a umožniť potenciálnym zákazníkom absolvovať testovaciu jazdu. Na úvodnom stretnutí s agentúrou Basta Digital sme si stanovili konkrétny počet testovacích jazd, ktoré mala kampaň vygenerovať. Na základe predošlých skúseností z kampaní sme očakávali približne 50 lidov, Náš cieľ sme však strojnásobili. Marketeri z Basta Digital zostavili stratégiu, kde v priebehu mesačnej kampane postupne testovali viaceré alternatívy. Rôzne kanály, formáty a odlišné farby vozidiel. Identifikovali sme dve cieľové skupiny, pre ktoré je XC60 naozaj príťažlivá. Sú to rodiny, ktoré na Volvo ocenia bezpečnosť a ľudia, ktorí milujú dizajn a hľadajú štýlové mestské SUV. Pre tieto cieľové skupiny sme pripravili varianty kreatív. V baneroch sme napríklad testovali rôzne farby aut. Naprieč štyrmi reklamnými systémami sme do kampane postupne nasadili 8 variácií kreatív. Kampaň sme pripravovali v dvoch fázach. V prvej fáze sme sa sústredili na budovanie povedomia a prezentáciu vlastnosti XC60. Vytvárali sme segmentované publika. V druhej fáze kampane sme cieľovú skupinu vyzývali už priamo k rezervovaniu si testovacej jazdy. Ale nie hociako. Ak ste v prvej fáze napríklad reagovali na banner s tmavým modelom, v druhej fáze sme o vás oslovovali taktiež kreatívou s malou XC60. Aby sme vyťažili maximum z dostupného rozpočtu a kreatív v obmedzenom čase, rozhodli sme sa využiť náš vlastný optimalizačný model. Náš model FROAS umožňuje priebežne presúvať rozpočty medzi reklamnými systémami a formátmi podľa aktuálnej kvality získavaného publika v pomere k cene. S každou zmenou sa výkonnosť kampane zvyšovala. Výsledok tejto kampane nás veľmi príjemne potešil, keďže sme získali 275 žiadostí o testovacie jazdy. Bol to takmer dvojnásobok pôvodného cieľa a taktiež sme získali cenné informácie o efektívnej kreatíve využiteľnej v našej ďalšej komunikácii.